منذ تأسيسه في العام 1989 يسعى اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية إلى تطوير عمل وأداء الغرف الفلسطينية في كافة المحافظات من أجل تقديم أفضل الخدمات لأعضائها من القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم أدرك الاتحاد والغرف مجتمعين ضرورة توحيد وتبسيط الأنظمة الإدارية والمالية والإجراءات وتقليل الزمن اللازم لتقديمها ولتحقيق ذلك تم اعتماد التصنيفات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وفقا للتصنيفات والمعايير الدولية برزت فكرة المبادرة من واقع أن الغرف الفلسطينية تمارس عملها وفقا لقانون ونظام واحد وتتشابه في خدماتها وإجراءاتها فكان القرار بتصميم وتنفيذ نظام معلومات موحد يلبي احتياجات الغرف كافة من حيث الخدمات وبالتوازي مع إصدار ونشر التقارير والإحصائيات اعتمادا على بيانات الأعضاء المسجلين لدى الغرف تمت مناقشة المبادرة مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ حيث تمت الموافقة على تنفيذها من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص بي اس دي بي وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA و GIZ إضافة إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية لما فيه خدمة تطبيق النظام انطلقت عملية تصميم وتطبيق النظام الموحد تدريجياً وما رافقها من تحويل للبيانات ومعالجتها وتوحيد واجهات التطبيق والنماذج والوثائق والإجراءات والخدمات بما ينسجم مع بيئة متصفحات الإنترنت فالنظام الموحد يقدم الخدمات للأعضاء من تسجيل للعضوية شهادات وكفالات وشهادات منشأ ويحتوي على كافة البيانات الخاصة بالأعضاء لتشكل في مجملها دليلا شاملا وقاعدة بيانات غنية بالمعلومات عن الأعضاء يتم نشره على موقع الغرف الفلسطينية الإلكترونية بهدف ترويج أعضاء القطاع الخاص والمنتجات الفلسطينية علاوة على ذلك فإن النظام يتمتع بميزات كبيرة من حيث إمكانية استخدامه من قبل موظفي الغرف الذين لديهم صلاحيات الاستخدام من أي مكان في العالم من خلال الإنترنت الأمر الذي يمنحه مرونة عالية لا سيما في الظروف التي نعيشها في فلسطين تم تأسيس البوابة الإلكترونية للاتحاد portal والتي ترتبط بشكل مباشر إلكترونيا بالنظام الموحد في الغرف بحيث يتم نقل المعلومات من قواعد بيانات الغرف التجارية الصناعية في كافة المحافظات يوميا باستخدام شبكة VPN التي قامت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بتجهيزها من أجل الإسراع في نقل البيانات والتخاطب الإلكتروني من خلال الشبكة الواحدة. وبدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من GIZ و CIDA بموجب اتفاقية الربط الموقع بين الاتحاد وبالتل البوابة الإلكترونية تتضمن دليل أعمال إلكتروني للشركات المسجلة لدى الغرف وتتوافر فيها إحصائيات مختلفة حول الخدمات والبيانات التي تساعد في رسم الخطط السنوية للغرف الفلسطينية وإعداد البحوث والدراسات على مستوى المحافظات وعلى المستوى الوطني إضافة إلى نشر المؤشرات وأخبار ونشاطات الاتحاد والغرف التجارية الفلسطينية إضافة إلى توفير بيانات حول القطاع الخاص الفلسطيني تساعد صناع القرار في رسم خطط التنمية ولضمان نجاح المشروع عمل كل من الاتحاد والتعاون الإنمائي الألماني جي آي زد بشراكة تامة وبالتشاور الدائم مع إدارة الغرف على عدة مستويات لتلبية احتياجات جميع الغرف والأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية بعض الغرف وشكل هذا المشروع نموذجا فريدا في التعاون ما بين القطاعات من خلال التعاقد مع مستشارين محليين لتنفيذ هذا المشروع الهام اليوم أصبح الحلم حقيقة فإنجاز النظام الموحد تم بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية والوكالة الكندية للتنمية الدولية والتعاون الكبير بين الاتحاد ووزارة الاقتصاد الوطني تحقيقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي أسهم بشكل بارز في إنجاح المشروع الذي يعتبر الآن ركنا أساسيا في عمل الغرف والاتحاد والقيمة التي أضافها النظام إلى عمل وأداء الغرف وبذلك يعتبر هذا النظام رائدا ومتميزا على المستوى العربي وربما المستوى الإقليمي وتجربة ناجحة جديرة بالتعميم كي تستفيد منها مؤسسات فلسطينية وإقليمية وبعد هذا الإنجاز الكبير والمتميز الذي نأمل أن يشكل نموذجا يحتذى به على مستوى الغرف العربية والإقليمية نأمل أن نتمكن في تحقيق حلم جديد ألا وهو الغرف الإلكترونية e-chambers وما يندرج ضمنها من الخدمات الإلكترونية المباشرة